людей. Погибли там люди, головы подорваны были у женщин. Він таку війну робить, стріляє, уничтожає. Всі побросали дома свої. Бажаю тільки, щоб це скоріше закінчилось і все. Е, друзі, привіт! Я нещодавно з цієї локації записував відео, повідомляючи про те, що тут у Виноградівському е, геріатричному пансіонаті Закарпатському обласному е, будуть поселяти переселенці і показував, які умови їх чекають. Але одне діло, знаєте, розповідати про те, що тут будуть люди. А от коли прийшли люди, тут 55 переселенців вже поселені, і почали розповідати справжні історії з їхнього життя, те, що вони самі бачили, як вони сюди їхали. Пропоную просто послухати їх. я з 25-го року, та мені 96 років. Прошу дати дві війни. Ну, та у нас я в Білгородській області, там жили, то Росія вважається. Фамілія в мене Луценко українська. Mm. Вот. І у нас німці там були всього 9 місяців там, от, у першу ту війну, Отечественна війна. Ми з учениками виходили на поле. Е, е, якраз в то время, як почалася війна весною, почалась, садили там картошку з дітьми, налітає самоліт, він бачить, що діти не бомби, він і стріляв. А ви боялися? Що ну та, звісно, боялась. Всі бігають, падають, а він пролетів і все, і не тронув. Що ви думаєте про цю війну? Та що я думаю? Я його проклинаю. Отого паразита, Путіна того. Проклинаю, я говорю, якщо Бог є на світі. Та чому він нічого не зробить з ним, що він отаку війну робить, стріляє, унічтожає. Всі побросали дома свої. А ми коли їхали сюди, такі домики, такі люди хорошо так живуть, благоустроєно везде, ужин. Це ж ми їхали з Києва, їхали сюди. Ну прекрасно, так. прекрасно люди живуть. Отут проїжджали гори, міжгір'я. Ну, отлічно, все отлічно. Тільки б жити людям, тільки б жити. Нащо йому війна ця? І вже це почалося з тих пор, як він тут зайняв Крим. От і по тут на Донбасі з тих пор почав, і покою вже не було. Абсолютно не було покою. Я пам'ятаю, як я училася, пішла е, з школи після 10 класу, приїхала в Харків, а в Харкові стоять дома височезні, без окон, все ну, страшно, все розрушено. І це все все встановили, все прекрасно було, тільки б жити. Ні. Знову знову розвалюють. Да. Не знаю, що буде, не знаю, що буде. инвалид второй группы, ноги не ходят. Вон мои костыли. Ну. И забрала меня дочка к, к себе в Бузовую. Угу. Что ты, сынок, побачил, что там творили, это ужас. Три дома завалили. Погибли там люди, головы поторваны были у женщин. Их брали в кульки просто и там закапывали на могилке без попа, без всего. Это зверство, это все. Ну, е- е- ракетні вистріли були, да, попали да по- не по только, житлових. но мы ховались, а мне дети на тачку. Положили в мешок сена. И мне так вот на тачке, на такой, знаете, сельская, везли мед- у школу, что уже Дом остался наш живой. А у школы у нас э, и ночевали мы там две ночи, и ховались мы в бомбоубежище, что уже нельзя было всю ночь, бутовали и день. Привезли меня на той тачке, вот так скинули потихоньку. Зятище со мной был, дочка. Вот, ночевали там. Еду давали, правда, слава богу, люди несли, что могли. А, а сюда я добиралась, опять же, ребята под, подмышки и вели. А у меня ноги не идут, подкашиваются, я коленями так вот ползу, Ужас. они несут. А я кричу, оставьте меня здесь, я хочу здесь на своей земле умереть. Не надо, надо дождаться мира. Ну, то, Даст слава Бог, богу, были машины, для нас схватили и перевезли, перевезли вот сюда прямо, прямо мне сюда перевезли, угу. в это селение. Вот, одежды нема, ничего. Тут уже у меня, слава богу, хороший очень персонал. Мне приходит старшая, меня она целует почему-то, я ее целую. Я рада, что так люди так относятся к нам хорошо. Вот, и попали мы сюда какими-то путями, я не знаю, поезд, как меня тянули в тот поезд, но эти отказывают. Ну и вот так попали сюда. И слава богу, что хоть персонал хороший, да, еда хорошая, дружба, просто дружба, сынок. Но никогда бы мы не подумали, что мне 82 года, чтобы я так скиталась. Кому мы что плохое сделали? Вот скажите. Вот кому? Чоловік е, першої групи, Да, ви так інвалід. разом із чоловіком. Хвороба сидите. Паркінсона, да, то ми Ну, це я, ну, дуже тяжко, ну, сіли 26 числа. До цього були три дні в підвалі. У нас 25-поверховий будинок, і ми оце були в технічному підвалі. Ну там всі зібралися. Три дні, це там з не дітьми. бачили ні день, ні ніч, що є яка там. Та? Ну то тільки вийшли на ранок. Якраз виходимо, Бориспіль полетіли ракети, тікаємо назад. В день військова частина у нас там озеро Сонячне. Слідуючи вулиця Ревуцьку, там військова частина. В день вийшли, тихо, спокійно. Почалося. Я говорю, я не знала, що там військова частина, то нам розказали потім. Mm. Потім через пару днів, <coughs> теж не знаю, куди там та ракета летіла, її збили. І на вулиці Кошиця жилий дім. У нас теж загорівся, там теж були. Ну, то перші були, перший будинок, який постраждав. Ну, взагалі була думка, що таке можливо цей час. Та що Київ, ну, мирні об'єкти, якісь ну, ну мирні будинки. Здогадували, що не просто та Росія збирає, але ну, не думали. Звичайно, що тим більше, що мирні об'єкти будуть бомбити. І таке буде. І як ви з чоловіком е, з інвалідністю? Дуже важко, себе? дуже важко. Не одне таксі не могло приїхати. Ми купили білети, а виїхати не могли. То добре, що там один наш знайомий е, згодився, бо вже там ну, дуже небезопасно їхати через ці мости. Ми на лівому березі. Угу. Вокзал на То нас якось довезли, оце допомогли. Поїзд теж там на дві години спізнювався. В цей день була вже паніка, в нас були білети, ми навіть не знали, що ну, вже можна було, ну всі евакуювалися. Там таке творилось на тому вокзалі. Там було напевно дуже багато. Ми людей. до того ми кричали, Раз. і що ми тільки не робили, ми не могли ніяк сісти. Чоловік стоять на ногах не може з тими палками, візок колісний взяли, куди ми не можемо залізти з ним, залишили його там. Ще було дуже важко. Ви приїхали ну, не відразу в Виноградово, я думаю. Ні, так? ми відразу приїхали відразу в Виноградово. Ви, да, Ми ви там бачимо, що е, просто колись я була в Трускавці, угу. і ми брали сюди екскурсію Берегово. Ага. Я так собі подумала, що подальше. Як вам тут умови? Чи є достатньо? Дуже нам подобається. Персонал дуже уважний. У мене був бронхіт, я приїхала з бронхітом, мене вилічили тут, вилікували. Дуже гарний доктор, терапевт. Кормлять, дуже всі уважні, кормлять дуже гарно. Ну, просто нема слов. То добре, що хоч захід трошки допомагає, будемо надіятися. Ми тільки надіємося на краще. Ми збиралися з чоловіком, чоловік не хотів їхати. Угу. Що я уявляла, що це буде дуже важко. Ну, Коли я собі подумала, що ми на 17-му поверсі залишимося без світла і води, і людина практично лежача в мене, що я не зможу її в бомбосховище спустити, да, то вже ми да, дуже з тяжким серцем і так от кинули. Ну, в чому ми були? Квартиру, так, квартиру, тобто ми нічого. цінності, які Що там залишилося? Я ж говорю, це ми в чому були, ми так приїхали, нічогісінько не брали. Це. Тебе коли день народження? 19 лютого, вона не знає. А, недавно, недавно було. Так, да. три рочки тільки виповнилось. Да, Сонечка? А ви звідки приїхали? З Донецької області. З Донецької області. Угу. Ми з міста Лиман, але це біля Слов'янська. Це біля Слов'янська. Три дні ми їхали машиною. Мене чоловік сюди з дитиною привіз і поїхав назад, бо він. Чоловік поїхав. Чоловік поїхав назад, бо він працює, він не може залишити роботу. Угу. А ми з дитиною вже в безпеці, щоб були. Ну, тут. Бо бо дитина три три ночі в підвалі ночувала. Три ночі в підвалі була. Да. Сирени били. Да, так, так, так. По 3-4 сирени за ніч. І по, після того ми вирішили, що треба вже їхати, бо часу вже нема тягнути далі. Що думаєте про це війну? Що думаю? Нічого хорошого не думаю. Бажаю тільки, щоб це скоріше закінчилось і все. Подробиці вдаватись не хочу, бо це дуже складно, і в політиці я не. Не не, роз, не розумію нічого і не хочу туди лізти, але я хочу, щоб просто всі живі і здорові були, щоб діти цього не бачили. І все моє бажання. Бо це страшно насамперед. Саме страшне це діти. Як вас зустріло Закарпаття? Дуже добре, дякую. Ви е, раніше були ні, тут? Ні. Це вперше, так? Так, це вперше, так. Ну, краще як турист, потім другий mm. раз приїжджати вже так, в так. мирний час. Так, було б найкраще, але що маємо, то маємо. Добре, що так. Переважно саме більше в нас із Київської області, з броварів е, саме більше. А потім е, Харківська область, Донецька, ну із, з усіх регіонів у нас є наша Україна. Люди розповідають, що вони бачили. Да. Вони ж бачили війну фактично. Так, да. люди розповідають, люди дуже сильно розчаровані. Вони по дві неділі ну, були у підвалах. В тому, в чому сиділи у підвалах, вони е, знаходили свої собі там волонтерів, які їх сюди привозили, або ще хтось не знаю, хто знайомі, близькі, родичі. Вони сюди приходили у тій же самій одежі, які дві неділі просиділи у підвалах. З чим були в укриттях? чим були, так? Да, з тим приїхали. На жаль, люди були сильно розчаровані, вони і на даний час розчаровані, е, горем вдарені. Ну, така ситуація. А що тут надається їм? У нас всі умови надаються, які їм потребуються. Харчування у нас повністю безкоштовне. Так. Є у нас і волонтерські дали нам і волон... Е, гуманітарну допомогу трохи, але в основному ми все, що ще маємо, надаємо їм за рахунок нашого фінансування, то ті придбані продукти харчування, медикаменти, хімія, вся миючі засоби, які ми придбали. За свої власні кошти. Не зможете так постійно? Ні, це нам ну надіємося, що нам додадуть кошти, і ми закупимо ще. Ні, ми не, не в зумозі, ми ж можемо трохи протримати на наших харчуваннях, але довго не в Ну адже не йде мова про те, що тут можуть люди бути ну максимум тиждень чи максимум два. Да, тобто да, ми не знаємо скільки будуть. Таке. І вони не знають. І вони не знають, ніхто не знає.